अगरचे गाँव का गरीब बूढ़ा आदमी जो अपने अद्वियात और दूसरे अखराज के खर्चे को पूरा करने के लिए एक एक रुपए के लिए तड़पता है दो आज आज क्या बाबाले पौडी नेसोता त खराबमा गोबर बाँकी Olsun kalsın diye geçinmek daha kadar kaldı. Olsun kalsın diye. Sonra sıkıntı ki. Ne diye satar? Yiyen ki bir yere sana fiyatsın. Evet. मैं तहसील बिरवा के सोशल वेलफेयर ऑफिसर से इल्तमास करते हुए कहती हूँ कि वो गुलाम रसूल भट्ट को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली रकम वागुजार करें ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरा कर सके सामीन का भी हक बनता है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके गुलाम रसूल को उनका हक दिलाने में हमारा भरपूर ताउन दें